atleta de taekwondo que, que, que já faz 10 anos que eu tô no taekwondo. Eu, eu comecei aos 14. O Matheus sempre teve interesse por esporte, ele fez vários esportes, ele fez futebol, ele fez basquete, ele fez aulas de judô, ele fez capoeira, mas quando ele tinha 14 anos, ele estava saindo da escola e tinha uma pessoa toda uh, arrumada na, na, visão dele, né? uma pessoa toda muito bem apresentada na frente da escola, entregando uns folhetos. E esses folhetos eram sobre aulas de taekwondo, que ele nunca tinha ouvido falar, ele não tinha a menor ideia mas ele adorou aquela figura. E outra coisa que ele gostou também foi o fato da pessoa ter falado diretamente com ele. E eu acho que as pessoas em geral não se dão conta que normalmente não se dirigem diretamente para a pessoa com deficiência. E para ele isso também fez a diferença, né? Essa pessoa se dirigiu diretamente a ele fazendo o convite. E ele quis ir e na primeira aula ele disse que era aquela atividade que ele queria fazer e que o objetivo dele era ser como o professor, era ser faixa preta como o professor. Ele faz exatamente o mesmo treinamento que os outros colegas fazem, né? Então, a, a gente leva em consideração uh, o preparo físico de cada aluno. Então, conforme uh, o aluno ele vai adquirindo preparo físico, ele vai conseguindo uh, fazer uh, os movimentos com mais força, fazer os movimentos com mais com mais agilidade, com mais rapidez. Ele sempre foi muito estimulado, né, desde cedo, e, e esse estímulo fez com que ele tivesse sempre um bom além de ter um bom condicionamento físico, uma boa coordenação motora. Ele sempre foi tratado igual a todos. Né? Nunca foi dado um tratamento diferenciado para ele. Ele faz atividades todos os dias. Taekwondo ele pratica de duas a três vezes por semana, dependendo se está perto de campeonato, ele intensifica, se não ele mantém as duas vezes por semana. Ele faz academia em Caxias e em Porto Alegre, porque ele ganhou uma bolsa bem específica em Porto Alegre, então ele vai uma vez por semana a Porto Alegre. Quando me, me deram essa chance, oportunidade, meu chefe veio conversar comigo, nossa, eu fiquei super empolgada, porque eu nunca tinha trabalhado, ainda mais com um atleta de ponta como ele é. Antes de tudo, a gente fez uma avaliação funcional para ver as mobilidades, quais os encurtamentos que ele tinha para daí começar um trabalho mais específico para o esporte dele, que é o taekwondo. Ele faz qualquer outro exercício que qualquer outra pessoa conseguiria fazer. Ele estabeleceu esse objetivo e ele treinou para alcançar, né? E ele colocando esse objetivo para a família e colocando para mim também, a gente ajudou ele ao máximo para que ele conseguisse chegar lá. coloca e que ele gosta de, ele absorve, entendeu? Eu disse, bom, esse é o meu objetivo, ele vai e faz muito bem. Eu vejo isso nele como uma coisa muito positiva. Joguei 67 medalhas, passei de vários países. As minhas conquistas sempre foi o pan-americano, o Mundial, os campeonatos brasileiros. Apesar de tudo, apesar de botarem todos os, os obstáculos que poderia ter, ele tá aí. Ele foi para um campeonato mundial de taekwondo. E contrariando muitas pessoas que falaram que ele não chegaria tão longe. Ou que não chegaria nem perto disso. Bom, ele sofreu bullying na escola, como acho que é padrão, infelizmente ainda é padrão. E ter visto tudo acontecer como aconteceu, eu entendendo e ele não, porque ele nunca levou isso na maldade, e eu acho incrível. Eu não teria metade da maturidade dele para entender as coisas que ele passou. E hoje ele tá aí, campeão poxa, como pode dizer que a irmã é um campeão mundial? Bom, bom, isso aqui seria lá do Uruguai, lá do, do Pan-Americano. Esse aqui, esse aqui foi de bronze. Que esse eu me considerei esse aqui. Muito dificilmente na vida do Mateus ele se sentiu a parte de alguma coisa. Ele sempre se sentiu parte de um grupo. E isso é o que começou a impulsionar. E como o Taekwondo uh, uh, finalizou essa questão né, de ele sentir que ele pode, que ele é capaz, que ele consegue superar. Eu, eu vejo que a, a, a gente aprende, a gente aprende a respeitar. Né? A gente aprende a entender e a gente aprende a incluir. Eu acho que independente do que alguém fale para ele, ele sempre dá um elogio de volta. Não importa quantas pedras alguém jogue, ele devolve uma flor.